that contain many different vitamins and minerals တခါတလေမှာတခြား ingredients ပါကောင်းပါပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကဖော်ဆက်ထားတဲ့ preparations ကိုဆိုလိုတာပါ ID လို့မပြောသေးပါဘူး other ingredients means hormones တွေပါကောင်းပါနိုင်တယ် herbs တွေပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဥပမာအဖြစ်ဂျင်ဆင်းလိုဟာမျိုး တွဲထည့်ထားတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်တခြားဆေးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့တွဲဆက်ထားတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အ ਨੇ ဆုံးတော့ 13 vitamins and at least 7 minerals တော့ပါရမယ်မပါရင်တော့အရာကို multivitamin preparations လို့သူတို့မခေါ်သင့်ဘူးလို့ဆိုတယ်ခင်ဗျ forms နေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးစုံလာနိုင်တယ် tablet ရှိတယ် syrup ရှိတယ်ကလေးတွေအရန်ကြိုက်တဲ့ gummies ဝါစာလို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိတယ် powders နဲ့လာပြီးရေနဲ့ပြန်ဖြောရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ ဖော်ဆက်တာတွေတော့ဟုတ်ပါပြီအနည်းဆုံး73 13 vitamins and 7 minerals ပါမယ်လို့တော့သူတို့ပြောတယ်တကယ်ရောအဲ့ဒါတွေကအလုတ်လုတ်ရဲ့လားပြောတဲ့အတိုင်းရောဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် evidence ကိုရှာရပါပြီအဲ့တော့ something borrowed ဆိုတာသူများလှုပ်ထားတဲ့ studies တွေကိုကျွန်တော်ငှားသုံးရပါလိမ့်မယ်။ ဒါမပြောရင်တို့က plagiarism နဲ့ကျွန်တော်ဖမ်းနိုင်တာပေါ့နော်ဒါကြီးကလည်း live လွှင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့သူများလှုပ်ထားတဲ့ studies လေးတွေကိုကျွန်တော်ချီးငှားပြီးတော့ပြောပါမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးကတော့ဒီ multivitamin C ကိုတောက်လို့ရှိရင် heart disease တွေကိုကာကွယ်နိုင်လားမကာကွယ်နိုင်ဘူးလားလူတွေရဲ့ lifetime မှာအကြောက်ဆုံးဒီ heart attack heart problems heart disease နဲ့သေမှာဒါကျွန်တော်တို့ကြောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်၌လည်းကြောက်တယ်လို့အားလုံးလည်းကြောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတွေကို prevention တခုအနေနဲ့သုံးလို့ရမလား study စီကိုကြည့်ကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့2015မှာထွက်တဲ့ journal အောက်က link လေးကျွန်တော် original link ကျွန်တော်ပေးထားပါတယ် CD ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ link ကိုထောက်ပြီးတော့ဆက်ဝင်သွားလို့ရပါလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ assumption ကတော့ multivitamins and minerals ကို သုံးရင်တဲ့ cardiovascular risk တွေကိုကျစေတယ်တဲ့အထူးသဖြင့် United States မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေတဲ့မြန်မာပြည်ကအမျိုးသမီးတွေတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ United States ကအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော် ဆိုတော့ဒီ studies ရဲ့အဖြေလေးကဘလို့များဖြစ်မယ်ထင်တယ်လေပေါ့ကြည့်လိုက်တော့ no significant association ရှိပါဘူး multivitamin တောက်သည်ဖြစ်စေမတောက်သည်ဖြစ်စေနော်ဒီ cardiovascular disease ဖြစ်ခြင်း cardiovascular disease ကြောင့် mortality ဖြစ်ခြင်း association မရှိပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဘာနဲ့သူကပြန်ထပ်ပြောသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အချိန်ကြာလာရင်တော့တဲ့၃နှစ်ထက်အထက် တောက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်တော့ significant association was found with the use with non users သုံးနှစ်ကြော်ကြော်တောက်တဲ့လူနဲ့မတောက်တဲ့လူတော့ကွာခြားချက်ကလေးရှိတယ်တဲ့ cardiovascular disease ဖြစ်ဖို့ chance နည်းလာတယ် cardiovascular disease ကြောင့်ဖြစ်ပြီးရင်တော့ဆုံးမှု modality ဖြစ်ဖို့ chance နည်းလာတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီ studies ကဒီကနန်းတွေအရ scientifically သူတို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ မိန်းကလေးတွေ studies လုပ်ထားတာလည်းအမျိုးသမီးတွေမှာလုပ်ထားတာဒါကတော့ multivitamin နဲ့ heart issues ရဲ့ first study ပေါ့ second study က2010လောက်မှာအကြီးအကျယ်ထွက်ထားတယ် uh, multivitamin use and the risk of myocardial infarction population based cohort Swedish women တွေမှာသူလုပ်ထားတဲ့ studies ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ inversely associated with MI long term use ကြာကြာသုံးလီလီ MI ဖြစ်ဖို့ chance နည်းလီလီဆိုတာကိုတွေ့ပါတယ်တဲ့ငကူအခမ်းအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဒီ CVD မရှိရသေးဘူးဒါက Swedish studies အရာသူပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်း data ကနော်နည်းနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ duration of user needed to confirm or refute our findings scientifically strong ဖြစ်သလားလို့မေးရင်တော့ strong တော့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့2012မှာသူကထပ်လုပ်ကြည့်တယ်ဂျမားနေပြီးတော့ ဒါက physician စီထဲမှာလုပ်ကြည့်တာဆရာဝန် population ထဲမှာ multivitamins in the prevention of cardiovascular disease in men ခုနတည်းကမိန်းကလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးခဲ့တာနော်သူတို့ရှေ့တန်းတင်ပေးထားတာကောင်းလားမကောင်းလားသူတို့နဲ့အရင်စမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုယ်အလှည့်ရောက်လာကိုယ်အစမ်းခံတာပေါ့နော်စမ်းကြည့်လိုက်တော့သူသဖြင့်ဒီ physicians အမျိုးသားတွေဆရာဝန်အမျိုးသားတွေကြားထဲမှာစမ်းပြီးတော့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ဂျမားဆိုတဲ့အဲ journal ထဲမှာ publish လုပ်ထားတာပေါ့နော် did not reduce major cardiovascular events MI stroke ဒါတွေကိုမကာကွယ်နိုင်ဘူး modality ဒါကိုလည်းမချနိုင်ဘူးဒါကိုသွားတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တဲ့ studies တွေက heart issues နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ multivitamins သုံးခြင်းမသုံးခြင်းဒီ debatable ဖြစ်နေသေးတယ် up to now and then the evidence is mixed ဆိုတာကိုသွားတွေ့တယ်ဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်း benefit ကို ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဒီ cardiovascular disease နဲ့ association multivitamins သုံးတာဒီ weak ဖြစ်သွားတဲ့ထဲမှာပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အကြောင်းတရားလေးတွေဆက်ကြည့်ရအောင် CFM caring for well-being